помоги, мы будем играть игру под названием э, Машинка. Давайте, давайте уже приступим. Мы приступим. Мы приступим. Мы приступим, тубим, тубим, тубим, тубим. Мы приступим. Мы приступим. Мы приступим, тубим, тубим, тубим, тубим мою руку. Вот. Одна вот так. Вторая. Закантовывай. Я знаю. Шлем. А где ты был? Разминайся тут. Э! Баба! А? А так как ты взяла? Толя, у нас здесь бабушка. Давай. Баба у нас есть. Все прекрасно. Да, все прекрасно. Я выбрал не так, не, не маленькие, а средний. Что средний? Ну, вот, не, ну чтобы не так мелко, не слишком мелко. Мелко что, стрижку? Да. А, это ты выбирал что? Да. Это ты договаривался? Ага, ну, надеюсь. А как ты договаривался? Ну, Мы сказали, не помню, мелко, я говорю, нет, не мелко. И вот. Ну. Ну, а сколько у тебя стоит постелина? Что ты купил? А, это 6. А? Это 6. 600 рублей, так. 600 рублей. Так. Ну, а если я купила за 40 рублей так. билет? А, а Толину где денежки? Там еще, да? Ага. Ага. А Толя у нас постригается, да? Да. Это ты договорился, все пришел, да? Да. Какой ты молодец, ты настоящий старший брат сам договорился. Я ему сказала. Конечно, буду, давай. Ноги-то не прямые, какие ноги? Вот. Не прямые и параллельные. Оля едет, Оля едет, Оля едет, поворотик. Ту-ту. Толя, Толя, ноги, ноги, Толя. Так, ноги, поворотик, поворотик. Опа, молодец. Молодец. Толя, молодец. Где Макси там едет? О, Макси заворачивает. Так, пошел, первый пошел. Остановился. Ну что, встал? Это не, не наедут. Пошел поворот. Молодец. Поворот, молодец, умница, молодец, поворот, умница. Еще одну палочку. Духу не хватило. Семен, молодец, так. Все отлично. Это сейчас у них идет разбор полетов. Татьяна Сергеевна всем делает замечания. снег пошел. Привет!